Всем привет. Здравейте на всички. меня зовут Оксана. Казвам се Оксана. я очень хотела, хотела поблагодарить за этот год, который прошел. И бих искала да благодаря за тази година, която е минала. И для некоторых она была очень тяжелая. За някои от нас беше много тежка. И за мен не беше толкова тежка годината. вот в этом году все мечты, которые, ну, большинство мечт, которые я себе составляла давно еще... Обаче през тази година всичките ми мечти, които исках да се изпълнят през тинейджерската ми възраст, да, и они изпълнили в, вот в, в тази година се изпълниха. Това беше първата година, когато живеех сама и се издържах сама. Я и съм благодарна на родителите ми, които ме пуснаха. Ну и по-любому они вложили много всего тем, что, тем, тем, что я пользовалась. И са вложили много в мен, а, който съм ползвала различни навици, черти от характера ми. Почти все хорошие. Почти всичките са добри. И през тази година се сбъдна мечтата ми да летя с самолет. Четири пъти летях с самолет. Да. И беше доста страшно и всичко го правих сама. И винаги си мислех, че с някого ще пътувам. Обаче всичките тези пъти пътувах сама. И, малко се притеснявах първите пъти. И една приятелка ми каза, представи си, че си по-близо към Бога, докато летиш. И на мен ми помогна. Беше много красиво. Успях да вляза в университет. Я очень сильно волновалась, как я буду работать и учиться. Много се притеснявах как ще работя и уча едновременно. И возможно это было бы невозможно. И может быть това не би било възможно. Если бы я не была на той работе, на которой я сейчас. Ако не бях на работата, където съм. Потому что там не разрешают как бы, быть на, ну, на учебе сколько мне нужно. Защото там ми позволяват да бъда да уча колкото ми е нужно. Конечно, нужно, чтобы мне платили меньше за это. Разбира се, ми плащат по-малко. Е, обаче ми стигат тези пари. И много съм благодарна на Наталия Геннади, които и в църква са ми пастори, и в къщ, а, и на работа са ми шефови, и са навсякъде. И през тази година няколко пъти ми свършваха парите напълно. И странно странното беше, че се чувствах добре. И през тази година Господ ми показа, че Той никога не оставя. И ако ти е нужно 200 евро, ще ги получиш. Вчера играхме на игра Cashflow. И там, э, что ты хочешь, и там каквото поискаш, надо цель, трябва точно да си поставиш цел. ты е И тогава ще го получиш. Защото често забелязвам, че си поставям някакви е, неопределени цели. И не что те не се сбъдват, защото не ми е ясно какво трябва да се сбъдне. еще к новым Успях да пътувам в Германия при нови приятели, с които се запознах на Трес Диас. Е и там беше един пастор. На 1 януари отидох на църква. Е Добре, че беше от 2 часа. Е Защото обикновено първото ни служение е почивен ден. Там църквата беше много по-малка. И си помислих колко е голяма църквата ни. И э, хората, които бяха там, казваха, че има деца. И на детском они очень самост... как, индивидуальные. И на детското служение са много е индивидуални. Да, Всеки се служва сам. Да, и не могат, Нет навыков коммуникации между собой. Нямат навици за комуникация и помежду си. И те казват колко са ви общителни и, децата. те дадоха като пример е Павел на е Александра и казаха, че е доста общителен и дружелюбен. И те се стремят децата им да са като нашите. И за това благодарности на служителите на детското служение, че възпитават децата ни и на родителите, разбира се. Е Браво на всички. Всички добре са преминали през тази година. Е и си имах опит с общуване с един мъж. И аз толкова силно исках отношение. Обаче, когато се доближих да имам отношения, си помислих колко е добре да съм сама. И затова мисля, че не е нужно да бързаме. И да се наслаждаваме на времето, докато сме сами. Който е сам, да се наслаждава на самотата си. Обаче в същия момент имах пример как трябва да се ухажва едно момиче. И, И си мислех, че е странно, че момичета имат припадъци в настроение и мъжете трябва да се справят по някакъв начин. И аз си мислех, че с мен няма да се случва такова нещо. И докато се разхождахме в Австрия, в Линц, града беше много хубав и трябваше да се радвам. И неочаквано настроението ми се развали. И просто половин час вървяхме и се мълчахме. И той каза, изглеждаш разстроена. Трябва ли да се сетя какво се е случило? И на мен ми стана смешно. И казах, о не, и аз съм такава. Просто да ви разсмея, го разказах. И те бяха много гостоприемни. Не съм свикнала на това. И нищо не съм готвила, не съм чистила. И ми беше тежко да го приемам, обаче беше много готино. Благодаря на всички.